Hola, soy el trabajador de TMB, Soy el de un nen que es que está afectado por una malaltia genética. Hola, soy Iván, soy trabajador de TMB y padre de una niña afectada con una enfermedad genética. Las enfermedades genéticas son aquellas enfermedades que tienen una base genética, es decir, una alteración en el ADN responsable del cuadro clínico del paciente o de la susceptibilidad de desarrollar ciertos tipos de características. El síndrome CTNN-B1 es una enfermedad genética minoritaria que afecta a seis niños en Cataluña, dos de los cuales son hijos de trabajadores de TMB. Els símptomes que genera aquest síndrome són, són diversos i van des de la trastorn del son, trastorns en la conducta, eh, problemes de motricitat, tant fina com grossa, eh, problemes de parla i fins i tot van acompanyats amb problemes de vista. intentes que condicioni el mínim possible per portar també una vida normal. El que passa és que això és, és difícil, perquè són nens que, que necessiten molta dedicació, sempre ha d'haver algú acompanyant-los, i, i tot el que tu vulguis fer sempre necessita d'una planificació prèvia per tal d'assegurar que, que tot el que tu vagis a fer sigui, sigui fàcil. Thank you. Para mejorar la calidad de vida de estos pacientes es importante ofrecer un seguimiento individualizado y personalizado a cargo de un equipo multidisciplinar compuesto por todos los profesionales a cargo de estos pacientes. La terapia génica es la administración de una sustancia activa con el fin de reparar, sustituir, suprimir o añadir una secuencia genética responsable en este caso de la enfermedad genética que estamos hablando. Actualmente nuestra asociación está volcada en la investigación de este síndrome para mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y niños.